Bulan-bulan. Nah, dua. Dia udah udah lihat nih. Oh iya buka tuh. Bukan, oh, bukan kan dia tuh. Pakai tenaga tuh bu tuh tuh. Kan setengah dibuka kan. Wah, eh, saya kena ganti deh nih motor orang. terus Atau pacar anak saya. Oh, pacar nggak ganti kali bu? Enggak sih. Bisa diurus bu. Eh, ininya ada penangguhan kan udah, oh, udah lunas, lunas. lunas ya? hmm. orang motor udah tahun berapa ini pasti kan bapak suami saya marah-marah gitu sama daging-dagingnya lagi hmm? kalau di pancinya ada dagingnya itu surat-suratnya enggak? ibu di kamar udah belanjaannya Ibu panci ada belanjaan itu ada oh iya gitu, daging tuh panci saya Tong songong kan kurang ajar iya, Ya, Ibu ada belanjaan. Ibu udah belanja ya? Udah belanja udah ya? Enggak, saya bawa dari rumah, saya mau ke toko. Oh, bawa bawa dari rumah. Nah, dari rumah saya ke toko mau ngerebus dagingnya di sana. Bulan mana?